astăzi este despre a soluționa. Uite, am venit aici lângă clădirea asta. Mi se pare foarte tare că pe o clădire foarte veche au găsit o soluție să pună un graffiti și să pară totul mult mai contemporan. Uh, așa am găsit și eu o soluție la problema Facebook-ului. Spectacolul meu Facebook Lover te pe 16 iulie la orele 20 la Cafe d'Art strada Popana numărul 7. Să vezi ce soluție am găsit eu. Pentru mine a soluționa este a judeca constructiv un lucru. Uh, în aparență, poate negativ e lucrul ăla, dar uh, ai găsi o, o rezolvare totuși uh, pozitivă. Index este a clarifica și a rezolva. Hai să vezi cum am rezolvat eu problema Facebook-ului. Ciao!